Dzień dobry, nazywam się Joanna Borowska, e, pochodzę z Polski. Zostałam poproszona o to, żeby powiedzieć kilka słów w języku polskim. Pracuję na Uniwersytecie SOAS. Bardzo mi się tu podoba i nikt mi nie kazał tego mówić wyjątkowo. <laughs> Pozdrawiam wszystkich z Polski, również z Indonezji, moją znajomą, która mnie nauczyła języka indonezyjskiego. Dziękuję.